Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge aus der Antwort auf die Challenge von Natascha Gerold, Soundtrack of My Life. Na, macht's bei jemandem Klick oder Ballonpeng? Bei mir knallt im nichts. Äh, wir sind jetzt in den 80er Jahren, in der Hochzeit der neuen deutschen Welle. Ich habe die gehasst wie die Pest und sie verfolgte mich überall, es war kein Entkommen. Und am schlimmsten war es dann als ich mal wieder bei meinen Großeltern väterlicherseits zu Besuch war und meine noch kleine Cousine Judith mich ansprach, Thorsten, kannst du Nena spielen? Nee, konnte ich nicht oder wollte ich nicht, besser gesagt. Und äh, naja, jetzt kann ich und will ich auch im Rahmen dieser Challenge. Man soll sich ständig herausfordern und Judith, das ist für dich.